Така, здравейте хора в нещо видео ще играем Майнкрафт и само да пусна на второто. Така. Днешното видео ще играем едно много много известен сервер. че ако нещо ви спае. абонирайте се. Нека да стигнем 5 лайка и 20 абоната на това видео. Можем ли? Зависи от вас. Ако можем, пръснете един лайк и се абонирайте, за да стигнем най-бързо тези абона. За да стигнем 20 абоната. Ако успеем да стигнем 20 абоната до другото видео, ще ви един от вас ще спечели достъп до моя свят за оцеляване, което е супер. Затова нека да продължаваме така. Този ден тук затвори и ако не сте гледали в момента Crazy Helper Дайте, защото не ми става лошо. Не, не но лошо, ами... Оф, кипи ми в очите. Къбърна си бам, така. Още... Кажи дали е новия Така. Сега ще ви кажа нещо само. Ще се качим по-скоро легенд. Сега. Ахере. Бам. Биси бамби. Ето се бамби викна. Си бамби, се бамби. Ето го си бамби. Така. И с акт с телефон. Пахе. Се бам. Бомби. Шалотая ну волк. Так, слушайте, а покажу что. Все это стоит. Мула. Чамако, э. что чат-то надо писать. little что это. Ну как, ну тут поэзи. Эй, сладко. Угу. Така, ще вземем тези двете. Не ще дам дума, не ще дам да се разпокоя. those both summons? Okay, here's the Uh-huh. Шерл. Кох. Ну, знал, какой Косик писал, только базу там. Ночь. Ну, Окончается. И потом уже. cover. 거스지 잘 먹어 거스지 잘 먹어 난리야 누나 네 아, 사과 수확할래 Техника. Ага, ясно. Розкажи істочник не удавати. да направя видео, в което примерно аз да се справя също именно следва Minecraft Hunter. Искате да пишете ми в коментарите. Искате да се справя същото. Ще обадим Minecraft също именно следва Minecraft Hunter опита се, чакайте. Така. В момента това, което взех е... Ето сега какво аз правя, когато го взема. Чакай малко. Скоро е едно хиляд. Една, една хиляд. промежуток, я знаю, как сажать, если это просто ну, что-то сколбонты длится похере джо джо фу маму такая длится только что добавлю обсудочки в общем что-то если две поражали Et stop pour jouer là. Bon. Mmh. Oh, ma stock. Wap shop, wap shop. Warp shop. Warp Shop. Така. Понеделно, що... Така. Мем, мемдина, мемдина, така. Този тук мисля, че е он. Е, Ого, дай ми още така лопата ни е. То се раздвижи. Между че я син тем газ. Ало, я за абсолютно всичко ще взема. Замяна на това. Вътре ще оставя един хляб. Ще взема хляба. Ммм... Аз вече емералди почвам да събирам, нали? Да, и емералди. Погледнете, тук това имам. Това имам. И тук просто неща, когато и овцата тук ми стоят. Шоп така. Ще стъпотим пак до шопа. такова. Create, clone create. Clone. Лиза. Това тук е гид. А тук ми даде бутон на 20 за е часа. Сонтакс гледа. Тук може да си вземете Cla... Чакай малко. Climb... Кая... Кая... Те Climb Creation. Гледайте сега. Това е Game Confliction. Това нещо, нека да е този тъпадак. Това voando um teleporting. Boa. Спартан. Така. Ето, а тук е квартал. Юнашко племе. Това са лъди заедно с маймуната. Вчера ги Не заедно с Ничало. Гледайте се. Ето тук са на гъвито нещата. This enchanting table. Черна котвара con координати. Мес Холмс, така. Дали лапис. Левели 26. Е това ще си енчантна. Гирката. Това Спартан. Спартан. Така, ну, кол. Чакайте, може да го скупаем. Е, не. Е, ние вижте, аз тук да се разлили с малко ще да фарма левели. Така. Тук сега да видим как се такова ще ни даде. Unbreaking 3 с едно Blast Protection. сожалению, что я не вас экшена. Там с нас одно. Вот что такое, не то, что я взяла, будто что какой-то... Все, что выследает чант, но... Вы доберете. Вот то, что ты... Что ходу не собирал. ще искам да се енчантна кирка. Efficiency 2, супер. А брадвата. Unbreaking. 2. Меч. Данчан. Ами не. Ами не. Защото имаме един стъкло безънчан. Това не. Е. А, вече нещо. Не мислите, че са по-анчанно менеш нещата, защото трябва да нещо пуснахме трон с едно. Тоест, ако ме ударят, и тях ще ги удотваме. Или е яко, защото все пак това е Браво, и ако е тръгва, че се ходи фармимост левели в Blackfoot. Ксъпа. XP фарм. Така. Видите сега как се фарми левела. busco escutar este ferro sapa et sapa fan fan 3 Ти знаеш, бабо, тук някъде да има лепило? Лепило? Това е лепило. Или на тати искам да лепна една маска, за да мога да завършим. Или някъде игли и топлийки, къде има? Топлийка? Игла за шиене такава. Знаеш ли къде има? Да, знам какво от е тя топлийка, но не съм виждал. Дебил. Не. А, да! малката баня. Мисля, че в малката баня che sto tutto che fa mette uomini потому что у вас правильно пошли на старт. XP. А как зафармить? 6 близо между съм събрал вече. 6 такова събрах. Нами. Чакай ме. Ще пофармя малко лего. Така, ми то случи. особо. Это тварь. Ты здесь это космос. Как нафиг, блядь. Было слабо. Блядь, такая. Блядь, сока на шее. Экспо, блядь. Сын блядь вызова собра собра что Получился Толз Толз Что же идет Блядь Вот Вот это было Вот Movement kasıtları. Sınıflarım işte çakıda. Üst kutuyu da sınıflarım işte. Чего книжки, да? Между Power одно и Efficiency одно. На следующем я могу только 아, 네, 네, 네, 네, 잠깐. 저만 고... Here, blanket cave. Така. Днес само искам да видя blanket cave. Какъв е? Blanket cave. Така. Blanket cave survival donated. For whoever. Чепитовый парфюм. Бланкет кейф. Что даже я не знаю. Потому что и да. Где-то спало.

лазурит. Така. Вчера да това го фарма на стойма. Чакай. Нали можеш да енчантнеш така? Не. Аз казвам, за това дали мога да го енчантна. Шапна с две! Шапна с две. Лозов Ами, там бързо. Видяхте ли кода? Шапна с две. Аз правя, казвам, залта това ще за... това. Прочки ми трябва. Прочки Пръчки. Къде ми гратика? Базу, базу, базу, llevan destrucción. No, ho, ho, ho, ho, за да търсим недерайт, с който да си направя този велик меч, брадва и кирка в недерайт. Задължително ще направя недерайт. Живи днес или пък утре, не знам. Гледайте сега какво ще е, пъл. Ще да за Недерайт. А на вас до нови срещи. Чао и до нови срещи.